こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていこうと思います。私はたまに抽象画っぽい絵の中に抽象的じゃないモチーフ 目で見てわかる人とか動物とかそういうのですねそういうものを描くことが結構ありますで今日は抽象的な絵を先に描いてそれからモチーフを加えていくという描き方をしていこうと思います なんかもう十分抽象的なものが入ったのでここに具象的なモチーフを加えていこうと思います

絵が完成しました。タイトルは魚を見る猫です。